Ew ji malbateke dewlemend û navdar yê li bajarê Urmiyê bû. Wî xwendina xwe ya serete û navendî li bajarê Urmiyê kir û piştre ji bo berdewamkirina xwendinê çû bajarê Tehranê. Abdurehman Qasimlo ji temenê xwe yê zarokatiyê ve Wan hûrbîniyên xwe yên kûr zû pê hisiya ku gelê wî di rewşekî kambax de û dijwar de derbas dibe û jiyana xwe di wê feqîriyê û xizaniyê de derbas dikin. Her çend ew ji malbatek dewlemend be jî dîsa xwe bi pirsgirêkên gelê xwe dûr nedigirt. Doktor Kasimlo di sala hezar û neh sed û çil û pêncan de dema ku hê pazdeh salî ye xwe di nava Yekîtiya Ciwanên Demokratên Kurdistana Îranê de li bajarê Urmiyê dît û xebatên xwe yên siyasî bi vî awayî dest pê kir. Piştî ku Komara Mihebatê di hezar û neh sed û çil û şeşan de bi hevkariya hêzên biyanî û xiyaneta Yekîtiya Sovyetê têk çû, Doktor Abdurahman Qasimlo bi hevkariya gelek hevalên xwe yên din xebata xwe ya siyasî bi rengekî nihênî û berfireh dîsa da destpêkirin. Piştre ew bû endamê fermî yê Hizbî Demokratî Kurdistan. Bi vî rengî wî armanc û rêya xwe ya dûr û dirêj hilbijart. Di kar û xebata siyasî ya dayika Kurd mîna Gazî de jî gelek hevkariya wan dikir û hemû îmkanên xwe yên maddî û manewî hevkariya HDK'ê û ciwanên Kurd dikir. Di dîroka dozdeh û sêzdeh meha şeşan hezar û neh sed û heştê û nehan de ji bo ku bi rayedarên dewleta Îranê re muzakere bike li Vîyanayê beşdarê civînekî dibe. Lê belê wekî her demê dewleta Îranê li pey xiyanet û komployê bû. Di civînê de ji nişkê ve reyedarê dewleta Îranê çeka xwe derxist û gule barand ser nûnerên Kurd. Di encama vê xiyanet û komployê de Doktor Kasimlo û du hevalên xwe ketin nava karwanên şehîdên Kurdistanê.